Ekran merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle squat denilen bir spor yapacağız. Evet, squat yani Türkçesi eğilme ve kalkma sporu. O yüzden ben de bunları aldım. Bu çıkmış. Ya da böyle kalsın. Hadi. İyi. Hadi biraz ısınalım. Böyle tutuyorsunuz. Şimdi başlıyoruz. Bir çok kahkahalı bir spor. Şimdi biraz kol kaslarını çalıştıralım. Kol kası squat yapıyoruz. Çok ilginç bir spor Şimdi geri çıkar. Hop. Hop. Bu. Bu. De. De. De. De. Evet. Çok güzel spor hareketleri bunlar. Siz de şu kağıt yapmak isterseniz bunlardan alabilirsiniz. Ve evinizde yapabilirsiniz. Videosunu da çekebilirsiniz. Şimdi tek elli bir squat sporu yapacağız. Cevher burada olsaydı bana tokat atardı. Çünkü Suat diyor skata. Ama spor efsaneydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki videoya gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.